Alexander Gabilondo etorri zaigu eta Moodleen erabilera intraneta moduan. Bai, egunon. E, bai. Bueno, nik eh, proposatzen, bueno, ekarri dudan proposamena, proposamen txikia da, alde batetik, e, eh, Moodleen aldetik, Eh, bigarren mailako erabilera da, dela erabilera administratiboa, noski eh, importante da erabilera pedagogikoa, baina bueno, model eh, tres nabada eta gauza askotarako balio du, eta kudeaketarako ere balio du. <clears throat> Eta nik aurkeztuko dena da erabilera kudeaketarako erabilera bat. Batez ere, lehen eskuntza eta bigarren eskuntzaako ikastetxe begira, baliabide gutxiko eta baliabide gutxiko ikastetxe begira. <clears throat> ikastetxeak digitalizazio prozesu batean eh, sartuta daude, batzuk ritmo batean, beste batzuk bestean, eta digitalizazio prozesu hortan eh, puntu importante bada komunikazioa, komunikazioa paperetik eh, digitalera pasatu behar da, eta gero bestalde batetik errekursoa baliabideak ere digitalak izateaz gain, E, edo tokita non nahi eta noiz nahi erailtzeko aukera eman behar da. Eta horretarako e, eskolek e, web horri erailtzen dute. <clears throat> Web horriak eskaintzen du informazioa, eskaintzen duen bat zerbitzu, eta ikusten da informazio eta zerbitzoietako batzu, pues era mugatuen eskaini behar direla. Bakarrik gura edo bakarrik irakas bakarrik... Eta horretarako erabiltzen dira, zarbide mugatuko horriak. Eh, Zarbide eh, mugatuko horri egiteko hainbat aukera daude. Eskola publikoetan asko erabiltzen da Life Ray, eh, Google Labsen oso sartuta daudenak asko erabiltzen dute zaitz eskubide mugatuekin, beste eskola batzuk erabiltzen dituzte e, sektoreko enpresak e, inika eta lestia eta eukamos eskaintzen dituzten e, intranetak edo sarbide mugatuko horri horiek. Eta bueno, nire iruditzen zait ere, e, model izan daitekela hoien artean, ez oberena, baina bueno, hoien artean beste, beste aukera ba. ba? ikusten badu hemen esate baterako institutonen e, web horria ikusten dugu e, han eskaintzen duela Internet kasu honetan, live bidez, eta gero daka Moodle. Bueno, nik esate, bo, mudel baldima akazu, ja badakazu sarrera mugatuko eh, web horri bat, ez duzu zertan beste bat asmatu behar. <clears throat> Eh, ordu, nik eh, ikusten dut, mudelen sartzeko ja eskatzen dizu sarrera, ordun hor identifikatzen alduzu, irakaslea, ikaslea, edo edo gurasoa. <clears throat> Eta ordu, nire proposamena da, sortzea ikastaro bat, nik izena jarri diot irakaslen gunea, izango zela intranet bat irakaslentzako. Eta e, hemen e, mudelek ze eskintzen digu, gauza asko, nahi batzuk okurritu zaizkit, hortik hartzen baduzu ideiaren bat, fenomeno, eta beste asko, gauza asko okurritzen zaizkizu. Iruitzen zait, e, mudelek eskaintzen digula komunikazioerako aukera hondiak zen eta ikastaro hau, ikastaro hontan, zuzendaritza izango zen irakasle. Eta irakaslearen rola izango zan zuzendaritza. Eta irakasleak izango ziren ikasleak. Komunikazioaren aldetik, zeskaintzen digu. Bueno, gu sartzen bagara partaidetan, ordu gu irakaslen zerrenda. Ordun posible dugu, edo zin irakaslek, posible du mezu bat bidali, beste irakasle guztiei, edo irakasle talde bati, edo irakasle bati. <clears throat> Gero, beste alde batetik, eh, berrien foroa, aukera ematen dio, zuzendaritzari, emateko abizoak eta egiteko deialdiak. Eta noski gero dugu, posible dugu ere jarri foro ireki bat, irakasleak planteatzeko e, gaiak. <clears throat> Un alde eh, batetik eh, komunikazioa. Gio beste alde batetik nik nire zaio jarri dut. Eskuineko zutabean jarri ditut hainbat zerbitzu, irakasleentzako ira, interesgarri diren hainbat zerbitzu. Tartean, egutegia, egutegia oso e, mudelen gutxi, nire ustez gutxi erabiltzen den e, erramienta potente bada e, mudelek ditu lau egutegi barnenean sartuta, zentrokoa, ikastarokoa, taldekoa eta personala, eta horiek ondo kudeatuz, erabili daitezke esate baterako irakaslearen e, kuaderno digitala osatzeko. <clears throat> Aldi berean, e, egutegi hori posible da esportatu Google Kalendarrera, eta gero ja Google Kalendarretik posible dugu erabili no mobilian, Thunderbird, Outlooken edo beste aplikazio batean. Beste beste bloke bat jarri dut, adibide moduan, e, eh, dokumentoa jartzeko, ni honetan ere e, pentsatu dut e, ereduak eskolei eskatzen die hainbat elementu bete behar dituztenak, eh dokumento batzuk ikusgai egon behar dira, ez dakiz bueno, hau da modu bat Eh, dokumentuak igo eta edozein tokitan, edozein momentuan irakasle konsultatu alizateko eh, dokumentuak. Tartean jarri dut bukaeran eh, irakasla karpeta, zarean konpartitzen den irakasla karpeta osoa igo daiteke drive batera, edo eskola publikoetan ere, igo daiteke alfresko batera, eta eskaintzea irakaslea karpeta ikusteko eskola etxetik edo edo tokitik Gero jarri dut beste bloke bat, estekak, non e, irakaslentzako interesgarri izan daitezke hainbat zerbitzu eskaintzen diren, esate baterako lotura e, zera eskuntzako notak eta utxegiteak aplikaziora, edo e, matxuren parteak egiteko, normalen eskolek egiten dituzte Google Formeko parte batzuk, pues hori ere posible da hor jarri, eta baitara matxuren egoera konsultatzea. <clears throat> Beste zerbitzu bat oso interesgarri da booking system, erreserba sistema. Erreserba sistema eh, mudelen eh, eh, zera eaeko mudel publikoan jarrita dago, da bloke bat booking system izena duna. Minutu bat, eh? Bai. Bueno, eta erabiltzen da erabiltzen da gestionatzeko gelak, multimedia, portatilak, eh, eta bueno, eh, irakaslek egiten dituzte bere erreserbak. <clears throat> eta gero, zona zentralean, zona zentralean, zuzendaritzak jarri dezake bere deialdiak. Klaustroak, prestakuntza zaioak, eta bar, orgun hemen esate bateako, fijatzen bagara azkenengoan esate bateako, batxorde pedagogikoa, Eh, hemendik astebetera egin behar bada batzorde pedagogikoak zuzendaritza taldea jar dezake wiki bat proposamena jasotzeko <clears throat> bai bueno gai ordena zabaldu akta jarri eta bueno hainbat zerbitzu hortik aurrea imaginatu ingo gea ze aukerak mila esker vale.